بيشتغلوا على ال urban urban food systems track. يطلعوا آه، فكره جديده عن كيف نخلوا ال farming جزء جزء من ال urban system يعني بمعنى ان حاليا عندنا مشاكل جدا بالزراعه ومعظم الزراعه تكون في مدن بعيده عن الـ عن عن تكون في قرى او town بعيده عن عن المدينه فال transportation حيكون مكلف ال quality food اللي حتوصل حتكون اقل ففكرنا فكره ان نخلوا في ال urban farming جزء من ال urban structure لل modern city فجبنا بعد بعد طلعنا كم فكره ودرنا برين ستورمينج اور فاينل ايديا كانت على ال combination between شيء بنشوفه كل يوم وشيء ما بياخذ مساحه وشيء يكون مفيد لنا فالفكره كانت انه عندنا شجره قاعده بالطريق نشوفوه يعني اشجار بالطريق وعندنا اعمده الكهرباء بالشارع نشوفوها فعملنا combinations ان ان بنعمل شيء آه، ممكن آه، شيء تركب على عمود الضي او شيء بيستقل لحاله وممكن نستغله في الزراعه يعني بنعمل له آه، مثل الاجنحه عليه ويكون ونزرع به آه، بعض بعض الفواكه وبعض الخضر للناس اللي ممكن نديلها pick up وهم ماشيين بالشارع حاليا فكرنا بال design ودرنا درنا لها عمليه finalization ونفكروا حاليا في في الميكانيك كيف نبي ندير عمليه التغذيه للنباتات عن طريق بالماء ولا الضي آه، بالإضافة أنها شو نوع النباتات اللي حتكون أفضل فنحن في المرحلة الثانية من اختيار شو نوع النباتات أفضل نوع نباتات ممكن ينزرع بهذه الطريقة وكيف يتم عملية ال dynamic تبع آه، كيف بنغذي النباتات بالضي آه، بالضي بالطاقة والماء وامبارح لقيها صعبة آه، امبارح لعند الساعة 12 بالليل يعني هم سكروا خلاص يعني طردونا سكروا علينا ذا آه، سبيس بعد الساعة 8 وقفنا الشغل على الايربان فود سيستم وكان صديقنا بلال من آه، من العراق كان معه فكرة انه عندنا الكار بارن آه، الكار بامبس في العراق اصبحت عمليه تصير كل يوم والناس barely pay attention to فكيف نخلي الناس تحس بالالم تبع الناس وكيف يتضامنوا معهم فاختار عليه آه، ففكر في ideas انه كيف كيف نخلي ال cause هذا يتعم على كل الناس وخاصه الناس تكون برا الحد يعني الناس مو بالعراق نخلوهم يحسوا انه فيه كاربان بنك حدث وفيها عمليه او آه، كيف ممكن يساعدوا يساعدوا الناس المتضررين عن طريق ال donation. آه، فهي more like social goods ففكر انه آه، يمكن نعملوا tweet scraping ناخذ tweet على اي كاربون يحدث في العراق و based on the tweet حن حنعملوا اكثر من من شغله حنخلوا الناس تحس باللي صاير بالعراق يمكن موبايل اب يمكن mobile app حيكون واحد من البوتنشال سولوشن البوتنشال امبلمنتيشن للفكره هاي